မြန်မာစံတော်ချိန်ည7:00နာရီထိုးပါပြီ။ ဘုံတီတန်ဘုံတီငါအာလာကဆောက်ယူကြီးတန်ဘုံတီတန်ဘုံတီငါအာလာကဆောက်ယူကြီးအာနာယူတဲ့မအာလာတို့ပြည်သူတွေဆဲကြဆဲကြအာနာယူတဲ့မအာလာတို့ပြည်သူတွေဆဲကြဆဲကြမအာလာတတူလက်စားတဒေါင်းစားတဒေါင်းစားမအာလာတတူလက်စားတဒေါင်းစားတဒေါင်းစားပြည်သူအလုံးမောင်းထုတ်မအာလာကအမျိုးယုတ်ပြည်သူအလုံးမောင်းထုတ်မအာလာကအမျိုးယုတ်ဝန်တန်းတွေ

every day chaotic တီငါအာလာကဆောက်ယူကြီးတန်ဘုံတီတန်ဘုံတီငါအာလာကဆောက်ယူကြီးအာနာယူတဲ့မအာလာတို့ပြည်သူတွေဆဲကြဆဲကြအာနာယူတဲ့မအာလာတို့ပြည်သူတွေဆဲကြဆဲကြမအာလာတတူလက်စားတဒေါင်းစားတဒေါင်းစားမအာလာတတူလက်စားတဒေါင်းစားတဒေါင်းစားပြည်သူအလုံးမောင်းထုတ်မအာလာကအမျိုးယုတ်ပြည်သူအလုံးမောင်း လာကိုပြောင်းပြန်လှန်ဝန်တန်းတွေရဲ့ CDM မအားလာကိုပြောင်းပြန်လှန်ကျောင်းသားတွေရဲ့ဒုအရေးမအားလာတို့ခွေးလိုပြေးကျောင်းသားတွေရဲ့ဒုအရေးမအားလာတို့ခွေးလိုပြေးအာနာရှင်တွေအုပ်ဆိုးခဲ့တဲ့တို့မြမပြေးစင်ရတွေနဲ့ခဲရတဲ့ပြည်သူတွေပြိုင်သူတို့ယုံတာကြွမှာဖြစ်တော်မှာလူတွေနဲ့စစ်ဘလူးများရဲ့တိုက်ပွဲချာတို့သားသမီးတို့တို့မျိုးဆက်တွေ ခဲ့တဲ့ထို့မြမပြည်ဆင်းရဲတွင်နဲ့ခဲရတဲ့ပြည်သူတွေပြိုင်သူတို့ယုံထထွားမှဖြစ်တော်မှာလူတွေနဲ့စစ်ဘလူးများရဲ့တိုက်ပွဲချတို့သားသမီး